mapagpala araw po sa inyo. This is Mr. Once again sabi, Sacred day with a big smile. Babless day sa ang kamana roon, sa ang bansa. Umaga man o gabi dyan. Always take care. Once again, I love you all. Don't fail to watch this, my new video from the Halloween. 让宝宝玩的更多。